Subro still not playing, nigga. Yeah, yeah, yeah. Ela quer encher o meu bolso De ouro derretido, congelei meu pescoço No passado fui tirado de louco Agora pede pedido pro meu bolso Tô vivendo a vida de frente pro mar Vendo essa energia me transformar light up less me faz sonhar Tô fazendo minha grana multiplicar Esquece com meu mic, dinheiro de verdade Hoje me pertence Real trap life, yes, day night Amanhã pertence. atrasado pro meu show